me está observando hasta la NASA Porque soy el fenómeno de esta plaza Estoy iluminando, moviendo las masas 2020 ready pa' voltear la casa No estamos escondidos, checa el contenido Este flow divino, le cambié el sentido cambia mi camino, traigo flama al tiro Vengo bien prendido pa' toparme chido Estoy en la sala de etiquetas Tiren los recios si tienen reta Usen las manos o rompo jetas Manejo cochón en bicicleta De donde se agarran tirando hate rey Tenemos la esencia de lo perdido Pero estamos en boca de los lucidos Chécate el sonido de lo que más fino Le marca tu rookie y se vino conmigo Soy el dueño del game No son competizos, somos la ley TENGO dos ZONAS de DEMIR Y Jane Hemos llegado, pídame day Somos la nueva amenaza No están hablando, no saben qué tranza Somos de toda la raza, wow Somos la nueva amenaza, no están hablando, no saben qué tranza Somos el peso de esta balanza, me voy los cuellos de toda la raza, wow Somos la nueva amenaza, no están hablando, no saben qué tranza Somos el peso de esta balanza, me voy los cuellos de toda la raza, wow Sí, sí. Es el número del fucking terror. Ya Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.